Tenhle sound mi zní jak můj track April MJ, MJ5, MJ5 Jedu jak Lucky Strike Furt jsem tanečník Krčím se ve sprše, meju si svůj konečník Nevím kam to mám dát, ale stane se to, co si budu přát Mám chuť se rvát, zase jsem se kurva srát Nebudu, mám jiný přednosti, jsem počítač od kosti Počítačka, peněz, kejmo, nemám ani vloka Můžeš vidět je kape jako okap Jsem okatý a bokatý, zahrajem si bokatý Třeba karty, já jsem jako syndibát Zabijím upíry tím, že držím celý bát Tobě přijdu nasrat, vyšlehat tě jak vlkodlak Jsem jiný, jinak danej, jsem top Moje prvenství je víc než jeden rok Píšou se o mě slohy, vylepšil jsem vlohy dětí Když jedí nebo se chová jak Jerry Jsem kamarád, co si hraje rád Můžeš mě slyšet pod oknama repovat Já jsem ale doma, jsem jak proud, jsem jak voda Plynu jako čas jsem jak doba, Hraju na smyčcovej nástroj, mrdám prázdroj, místo mrdat nikdy nedat jiný slovo, seru na tvý hovno. Jsem jak pěti lidi, hledám vibe, seru na vás, jsem tu sám, seru na to kápo, to ty seš jenom zlato, ne já. Přesahuju všechny, vidím svět jak tepn, temp plák s kapucou a hvězdou na čele, je mi skvěle. A co ty seš otrokář? Uvaž, seš jen prdlej hodinář, máš i čo zmysl? Seš odporný jak Jonas nebo Davo, siky ne, ne, dilly ne, rap je můj svět, tvůj nikdy nebude. Teď ani tady seru na tvý závady, prostě je moje nápady, jsem střed. Teď ani tady seru na tvý nápady Přelstě je moje závody Jsem střed Mortal Kombat Metal Crystal Mortal Kombat Metal Crystal, Mortal Kombat Metal Crystal, Mortal Kombat Metal Crystal Oxymiliáne, jsi pro mě alkaloid Neděláš, co máš, tak i čo zmiz Oxymiliáne, jsi pro mě alkaloid Neděláš, co máš, tak zmiz Metal metal Crystal, metal metal crystal. Nehraj tady Krista. Jo. Jo.